Гібрид гірка від компанії Сінгента під назвою Балкан. Е, що собою представляє даний гібрид? Це гібрид гірка довжиною порядка 12 сантиметрів. Е, це сегмент ранньовесіннього вирощування, тобто він може показує ультраранній урожай, також показує дуже хороший урожай е, в осінній період. Основним преимуществом є його, його пластичність. Немає букетного типу цвітіння, закладує порядка від 2 до 4 плодів пазухи, але має равномірну загрузку плодами, що дає можливість отримувати планомірну віддачу Е, без е, скидання е, малих плодів.